老子，阿 rah，掉捻狗你老母个丑花喜啊！号捻多老友记，以为开戏屎嘢。陈冠希喺中华民国四十一年，拉衰仔何非凡斗捻样，写个出社会伦理哀艳文艺广府大戏，情在手慢腰就紧系拍王超冇个只后那周坤凌开山架啦。 查实系拍红线女只丑虾子真嘅，拉客听九番红线女只八婆，头共四谂翻上去后，喺中华民国四十七年死伤上海，冠六情在数万妖嘅主题曲，罪恶妇人悲歌先啦，呢支曲仔喺废区改九咗个名叫怨妇悲歌，咁话喎。 Thank you. Thank you.

Bye.